Hai, aku Azman. Jadi dalam video kali ini, aku sebenarnya nak tunjukkan kepada korang semua macam mana cara aku um, sebagai seorang penulis puisi lah, boleh katakan pun dia puisi uh, tulis satu puisi atau hasilkan satu puisi daripada A sampai Z ataupun orang kata daripada awal aku tulis um, dan sampailah proses akhir di mana aku terbitkan dalam blog aku lah. Jadi, Video kali ini memang betul yang khas untuk menunjukkan macam um, perjalanan satu puisi itu daripada awal sampai akhir. So, sebenarnya aku dah lama dah nak buat video macam ni cuma aku ada kekangan sikit iaitu aku tak mampu nak cari satu tema yang orang kata uh, bernilai atau tema yang sesuai untuk dijadikan sebagai satu video lah. Hmm, untuk video macam ni lah. Dan tiba-tiba, alamak. Dan tiba-tiba hari ni aku dah dapat satu idea iaitu aku nak dapatkan tema iaitu tema jangan pergi malam sebab kalau orang yang pernah pernah apa pernah baca puisi aku pernah baca hasil penulisan aku memang aku akan cari tajuk dahulu atau tema lah aku panggil dan barulah aku daripada tema yang aku ada tu aku elaborate sebagai isi satu puisi tu Okay, jadi untuk malam ni, um, hari ni Sabtu kan, hari Sabtu 17 Julai Malam ni aku dalam pukul sekarang dalam pukul 10 kot Okay, aku akan buat tajuk, buat satu puisi berdasarkan tajuk Jangan Pergi Malam yang telah aku setkan tu Okay, untuk pengetahuan korang memang kali ni memang aku buat secara orang kata um, Secara orang kata real time lah, real time writing ataupun kita tulis secara tak ada rehearsal lah masa aku aku tak praktis lagi pun sebab memang aku memang nak tunjukkan the real process lah ah, macam mana aku buat satu puisi tu kalau aku tunjuk yang aku dah buat jadi macam tak shock lah kan so hari ni aku memang betul-betul nak tunjukkan korang um, puisi jangan pergi malam dan isi yang aku dapat buat dalam masa yang uh, dalam waktu ni lah dalam malam malam waktu malam-malam macam ni lah Okay, sebenarnya aku nak buat pukul 12 malam, 12, 12.30 malam Tapi aku rasa aku akan ngantuk ataupun aku akan tak ada lagi lah So, tanpa buang masa aku akan start menulis puisi Jangan Pergi, Mal- Jangan Pergi Malam tu uh, sekarang lah Okay So, kita mulakan ni Okay, berkenaan dengan cara aku menulis puisi, aku nak share kat korang sebenarnya aku ada satu cara lah atau kata method yang aku guna lah, iaitu aku sentiasa buat puisi aku berpandukan uh, kepada bilangan rangkap dan bilangan baris ataupun orang kata aku ada size puisi tu aku dah tetapkan sebelum aku tulis puisi lah dan kadang-kadang size tu boleh berubah bila aku tulis puisi tu tengok kalau tak sesuai, tak sesuai aku tambah lah rangkap tapi biasanya sistem yang aku guna adalah 4 dalam 4 ataupun 5 dalam 4 ataupun 6 dalam 4 macam tu Maksud-maksud nombor tu adalah um, empat um, dan empat maksudnya empat rangka, empat baris. Okay, kalau lima rangka, empat, lima rangka, empat baris. So, biasanya aku buat satu rangka, empat baris lah biasanya. So, dia boleh bagi sampai empat, empat rangka, lima rangka, enam rangka. Dan aku aku pernah juga tulis sampai sepuluh rangka. Bergantunglah pada tajuk tu lah. Tapi malam ni sebab aku memang nak tunjuk cara saja, So, aku akan buat empat dan empat lah. So, kita punya struktur malam ni, struktur puisi ni adalah empat dan empat. Okay, selain daripada empat dan empat, aku akan juga buat, um, kata, biasanya aku akan tambah lagi dua rang satu rangkap yang mengandungi dua baris atau tiga baris okey tiga baris empat baris pun boleh um, dan rangkap takhir berfungsi untuk merumuskan atau menjadikan sebagai satu rumusan summary lah kepada puisi yang aku nak tulis tu Okey, contoh contohnya kalau aku nak tulis jangan pergi malam. So, aku akan tambahkan lagi dua baris bila aku dah siap tulis jangan pergi malam tu. Okey, dan kadang-kadang ada juga tajuk tu, uh, tajuk puisi ni akan berada di um, rangkap takhir atau rangkap yang sum, yang mensummarizekan puisi tersebut lah. So, untuk kali ni aku akan tambah lagi dua. Okey, macam tu lah. So, kita mulakan. Ini memang betul-betul eh, tak ada rehearsal lah. Okey, aku ada rehearsal tadi tapi aku rasa tarikh sajalah. <laughs> So, uh, jadi tanpa membuang masa, aku rasa kita boleh mulakan dengan rangkap pertama. Okay, jangan pergi malam. Okay, siap untuk rangkap pertama. Okay, uh, rangkap pertama bunyi, uh, tak kala bola mataku memerhatikan bulan. Perasaanku tenang tidak terperi. Dek kerana keindahan objek cakrawala itu, fikiran ku terbang bersamamu. Okay, nampak? Dia ringkas dan orang kata perkataannya habis-habis je lah aku guna. Sebab aku jarang lah menulis puisi dan aku cari dulu perkataan yang aku nak guna. Jarang jarang lah, jarang sekali. Kecuali aku untuk pertandingan, okay, aku cari dulu perkataan yang orang kata memang wow macam orang kata <laughs> perkataan yang orang kata unbeatable lah maksudnya. Undefeatable, sorry. Um, so, um, untuk puisi kali ni, aku ini adalah rangkap pertama aku. Okay, cakap tentang cakrawala, aku sebenarnya menulis puisi ada banyak tema lah kata. Aku ada juga tulis puisi tentang cinta, aku tulis puisi tentang ketuhanan pun banyak. Aku tulis puisi tentang persahabatan pun ada dan aku tulis juga puisi tentang pembangunan diri atau pembangunan jiwa. Okay, so bila cakap tentang cakrawala, aku baru-baru ni aku ada tulis satu puisi yang bertajuk Bola Cakrawala lah. Okay, aku menggunakan metafora aku memetaforakan alam alam semesta untuk meng, apa mengekspresikan puisi cinta lah dalam puisi tersebut kalau korang nak baca boleh baca lah tajuk dia bola cakrawala Okay, so ini untuk rangkap pertama kembali kepada jangan pergi malam tadi ya Okay, so jangan pergi malam rangkap pertama dah siap so kita pergi kepada rangkap kedua Okey, ni untuk rangkap kedua yang berbunyi ramai di sini mengatakan bermacam-macam bahawa kegilaanku memuncak tinggi. Okey, apabila aku katakan yang ditunggu, itulah engkau, Mahadewi pujaanku. Okey. Ni untuk rangkap kedua lah. Okey, kita tambung buang masa lagi. Kita pergi kepada rangkap ketiga lah. Okey, ini untuk akad ketiga yang berbunyi Sayang sungguh aku terhadap malam ini. dapatku merasakan kehadiran jiwamu setelah berpenat lelah di siangnya. Oh, mungkin telah buta aku dibuatnya. Okey, itu untuk akad ketiga lah. Ah uh, okey, um, satu lagi kalau korang rasa meja aku ni agak buruk ke apa kan. Okey, meja ini kena lama dah. Okey, dah dah bertahun lah dengan aku kan. Tapi kalau korang rasa meja ni agak buruk ke tak sesuai ke dalam ni, ah uh, tak apa aku sebenarnya terbuka lah. DM aku, uh, ah, DM aku tak private kat Twitter. IG aku tak private. Um, dan kalau korang nak number pun boleh juga. Dan kalau korang nak sebab kalau korang nak sponsor meja oh, aku terbuka sangatlah. Okey, tak apa. Kau cakap macam ni lah. Okey, aku nak sponsor meja kat kau macam tu. Dan insyaAllah aku akan setkan dalam puluh puisi untuk kau Kan satu kau lah Dan aku akan katakan puisi tu yang teristimewa lah Aku konon-konon lah pada aku buat tak ikhlas pun <laughs> Sekadar Sekadar ni lah kata apa Sekadar gurauan tentang meja aku yang dikatakan usang ni Sebab kalau ikutkan hmm, Aku memang simpan meja ni lama lah kata Dan macam wallet aku juga lah kalau orang kenal aku kan wallet tu dah bertahun-tahun pun dah jadi sarala belabah pun aku masih pakai lagi sampai ke hari ni lah nak beli baru pun rasa sayang je sebab wallet tu dalam 6-7 tahun dah still aku pegang lagi lah macam tu tapi kalau korang nak sponsor aku terima je itu tak ada masalah orang kata <laughs> Okay, so ni rangkap ketiga dah siap kemudian kita pergi ke rangkap yang keempat lah boleh dikatakan rangkap terakhir kalau aku tak tambah dua rangkap eh, satu rangkap yang terakhir satu yang dua baris tu Okay, so kita sambung untuk rangkap seterusnya. Okey, ini untuk rangka yang keempat yang berbunyi namun um, setelah warasku kembali bertegang uratku mencari bayangmu yang tak kala matahari menggantikan bulan eh, jadi lain pula intonasi ya. <laughs> yang tak kala matahari menggantikan bulan itu hanya aku sendiri berteman kecil aku sebenarnya memang tak boleh tak boleh yang kata mendeklamasikan puisi atau sajak lah sebab memang aku memang tak boleh <laughs> mungkin aku tak dilahirkan untuk benda tu lah jadi kalau kau rasa macam aku baca tak sedap silalah baca aku kata kan aku menggalakkan korang untuk bacakan puisi ni dan mungkin kita boleh buat apa kita boleh sign orang kata MOU ke untuk kita buat <laughs> uh, apa kerjasama kerjasama apa kerjasama bisnes lah untuk kita <laughs> keluarkan maybe kita boleh keluarkan album puisi okay, macam tu lah Aku buat puisi, kau baca lah macam tu lah kan Tapi benda tu Ya, agak kelakar lah. Okay, aku gurau je. <laughs> Jadi, ini untuk uh, rangkap keempat dah siap. So, untuk akhir sekali yang aku kata sebagai rangkap uh, conclusion atau rangkap sebagai summary. Untuk aku summarizekan puisi Jangan Pergi Malam. Disebabkan oleh aku tak sebut lagi tentang perkataan Jangan Pergi Malam dalam puisi tersebut, puisi ni. Um, aku akan sebutlah benda tu untuk rangkap terakhir ni. Itulah tips dia kan kadang-kadang. Okay, so aku akan mulakan menulis tanpa melengahkan masa lagi lah. Okey, jadi akhirnya Puisi Jangan Pergi Malam lah siap siap sepenuhnya lah kata kan so kat sini kita boleh nampak rangkaian uh, rangkap pertama rangkap kedua rangkap ketiga rangkap keempat so empat dalam empat dan rangkap takhir adalah tambah lagi dengan dua macam tu lah aku biasanya apa buat puisi macam tu lah kalau aku cukup nak cepat ke atau aku tak ada idea so aku kan biasanya minimum empat lah empat dalam empat macam tu kalau aku rasa macam puisi aku tu banyak idea lagi aku nak cerita aku boleh buat lima dalam empat enam dalam empat dan baru-baru ni aku ada juga tulis tentang puisi yang sepuluh dalam empat sebelah dalam empat uh, macam tu lah. tapi aku suka untuk melihat puisi tu sebagai satu kecantikan jadi aku pun letaklah empat tu fixed uh, macam tu lah fixed untuk setiap uh, rangkap tu so nampaklah benda tu agak orang kata balance dan orang kata kemas macam lah. even tulisan tak kemas kan tapi dan aku juga tak ni tau orang kata tak fixkan dia punya kata bunyi dah yang sama lah dekat belakang apa nama dia eh? okay, macam tu aku tak tak, tak fix kan lah contohnya bulan terperi tak adalah semua bulan uh, Kelantan tak adalah macam tu bulan Kelantan perpustakaan tak ada macam tu kan nampak aku benda tu um, yang kata dia tak ni lah kan uh, aku tak fix kan bunyi kat belakang sebab aku rasa macam kalau nak fixkan kat belakang uh, macam banten dah pula kan Tapi benda tu dia dibenarkan Cuma aku tak berapa suka Atau aku tak berapa berkenan lah So nampak aku tak bulan terperi itu bersamamu bukan bahasa yang tu TV3 tu kan macam-macam memuncak tinggi ditunggu pujaanku ini jiwamu siangnya dibuatnya ha, dia tak dia fix lah tapi orang kata benda tu tak tak menjadikan puisi kita tu sebagai kesyaratan sebab kita tak ada belakang dia sama kadang-kadang orang nak tulis puisi ni dia fikir belakang aduh aku tak jumpa perkataan yang sama lah yang perkataan yang sesuai kat belakang tak apa sebenarnya benda tu tak tak berapa penting sangat dan yang penting sekali adalah pemahaman atau orang kata penyusunan eh, kata-kata uh, tu ia menyebabkan puisi tu cantik lah kata macam tu sebab dalam, contoh dalam dunia ni lah kan tak ada yang tak ada lah kau tak kata, satu benda tu yang tercantik kalau kau bercinta lah kan kau boleh kata ok perempuan ni yang paling cantik sekali kau pernah jumpa tapi secara hakikatnya tak ada benda pun yang kau boleh fix kan oh ni lah paling cantik ni lah benchmark kau tak sebenda tu adalah orang kata uh, subjektif lah kan macam maksudnya aku macam tu lah dan macam itulah aku memandang puisi aku tak aku tak pandang satu puisi tu best atau tak sebab bagi aku puisi ni adalah satu benda yang kata kita menyimpulkan perkataan untuk menjadikan dia satu kata penyampaian yang uh, paling indah lah macam bagi aku sebab kalau kalau bagi aku kata-kata terindah adalah Al-Quran kan kita kan admit lah benda tu kan sebab kata-kata Tuhan tapi selepas kata-kata Tuhan kita manusia boleh buat kata-kata yang indah juga dan itu yang lah, aku panggil sebagai puisi jadi benda tu dia tak fix lah kalau semua manusia boleh buat semua manusia buat cara yang sama itu nak kata puisi ni tidak orang kata tidak menjadi objektif ni lah tidak tidak membawa kepada objektif tu objektif tersebut okey aku rasa itulah cukup lah untuk aku berceramah di sini kan tapi nak katanya puisi ni dah siap sekarang ni uh, adalah proses yang seterusnya iaitu proses menerbitkan puisi jangan sam- jangan sampai malam. Jangan pergi malam tu ke dalam blog aku. Okay, ini adalah biasanya proses yang aku memang akan buatlah iaitu menerbitkan terus puisi tu ke dalam blog aku. Okey. Um, tapi sebenarnya secara jujurnya memang aku aku nak bagi yang sebenarnya aku bukanlah seorang <laughs> yang menulis puisi di atas kertas sebenarnya. Okay, benda tu sebenarnya aku jarang sangatlah buat. Kadang aku buat pun kalau benda tu kalau untuk pertandingan atau apa-apa yang kata untuk perfection lah. Tapi kalau untuk puisi yang biasa aku tulis hari-hari ataupun 2-3 hari sekali tu memang aku jarang lah sebenarnya uh, tulis di atas kertas. Aku akan terus tulis dekat blog sebab aku memang uh, menyunting tu aku tak buat. Maksudnya aku jarang edit balik lah. Um, kata aku jarang edit balik semua puisi-puisi yang aku dah tulis. Um, biasanya aku akan remainkan originality tu daripada awal sampai habis lah. Okay, so sekarang ni adalah interface. Eh, interface di mana aku uh, menerbitkan puisi ke dalam blog aku tu. Jadi secara ringkasnya, okay, kita mulakan proses tersebut. Okey. Jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil setelah kita menerbitkan ke dalam uh, blog. Jadi alhamdulillah uh, blog uh, blog sorry. Alhamdulillah jadi puisi jangan pergi malam telah pun live di uh, blog akulah. Okey ini adalah hasil yang telah kita buat yang selama berminit-minit ni kita tulis. Jadi begitulah cara aku menghasilkan puisi daripada A sampai Z yang aku tekan sebelum ni daripada aku mula-mula tulis dan sampailah aku menerbitkan puisi tu dalam blog aku. Jadi sekarang ni aku nak tahu apakah cara yang korang gunakan untuk korang tulis puisi korang uh, adakah sama atau lebih kurang dengan cara aku dan let me know in the comment section dan kita jumpa lagi dalam video akan datang.